Brazili Pele amefariki dunia leo eh, Disemba 29 siku ya Alhamisi, na hiyo imeripotiwa eh, muda mchache tu baada ya taarifa hizo kutolewa na familia. Lakini pia Pele alizaliwa eh, mnamo Oktoba 23 mwaka 1940 kule Minasi gerahisi Brazili, na of course alifanikiwa kupata mafanikio na timu ya taifa, lakini pia eh, kwenye klabu mbalimbali ambazo alifanikiwa kuzichezea akiwa na umri mdogo, lakini pia akiwa na e, timu ya taifa. Lakini pia Pele ameweka historia zake nyingi sana kwenye e, soka lakini pia dunia haiwezi kumsahau kwa rekodi zake, lakini pia magoli ambayo alikuwa akiyafunga kwa umaridadi wake na vingi ambavyo amevifanya kwenye historia ya soka duniani. Rest in peace Pele. Lakini pia eh, tunaombea taifa zima la Brazili kwa wote ambao wameguswa na msiba huu eh, na roho ya marehemu ilazwe mahali pema peponi. Amina.